ხამასთანავე შეიძლება თუ არა უკეთესი ნაკრების თავმოყრა ამ შენობაში საქართველოს უკეთესი ნაკრების ეს შესაძლებელია და ეს უნდა უზრუნველყოს ჯანსაღმა კონკურენციამ და კონკურენციამ არაფრულ პოლიტიკურ პარტიებს და ძალებს შორის არამედ პოლიტიკურ პარტიებს შიგნით მე ცოტათი თავს მოვიწონებ კი ბატონო სულ ცოტათი იმიტომ რომ გუშინწინ რესპუბლიკურ პარტიას კონდა ჩვენ მორიგი ყრილობა, ორ წელიწადში ერთხელ ატარებთ ხოლმე ყრილობას და რაღაცა მე მგონი მნიშვნელოვანს ვაკეთებთ ხოლმე. ზუსტად იმისთვის რომ მეტი და მეტი უკეთესი და უკეთესი პოლიტიკოსი გამოვიდეს ასპარეზზე პარტიის თვალსაზრისითაც და შემდგომ პარლამენტში მთავრობაში და ასე შემდეგ. და ეს მიიღწევა რითი? რომ ჩვენ მართლ ეროვნულ კომიტეტს, რომელშიც 35 წევრია, ვირჩევთ ხოლმე ფარული კენჭისყრით პარტიაში და ვატარებთ შიდა პარტიულ წინასაარჩევნო პროცესს. აი ახლა 35 ადგილზე 72 თუ 74 კანდიდატი იყო დასახელებული. ეს კანდიდატები აწარმოებენ საარჩევნო კამპანიას, ჩადიან რეგიონებში, ხდებიან ერთმანეთს იკვიდის, აა, რა ქვია, განხილვები და ასე შემდეგ. და მე კენჭის ხრამ ამ სამ პროცესმა წაიღო 4 საათი ნახევარი. თორე ბიულეტენში 70 კანდიდატი იყო და აქედან 35 იყო შემოსახაზი. ახლა ვინც არჩევნებში ცოტა თმაინს გარკვეული ბრძანდებით იცით რომ და დელეგატი იყო ვინც განჩხაში მონაწილეობა იყო 1600 კაცი მე მგონი მთელი საქართველოსთან. აი ამ ბიულეტინების ჯერჯერ მისმიცების პროცედურას და შემდგომ მათ დათვლას ხელით დათვლას ჭირდება 2 დღე ხო ჩვენ უკვე მესამე ყრილობა ანუ უკვე 6 წელია ამარჩენოს ვატარებთ ელექტრონული ფორმით ანუ კანადიდან სპეციალურად ამ საქმისთვის ჩამოდიან სპეციალისტები და სკანირებული სკანირების წესით ბიულეტენს ვწერთ ხუთში და უკვე კენჭისხის დასრულებიდან ხუთ წუთში შედეგები ნათელია და 35 წევრი იქნა არჩეული ახლა როდესაც ასეთი ტიპის შიდა პარტიულ э, სკოლას გადიან ჩვენი э, წევრები, ну მეერე მათი მხრიდან უფრო მეწველით რომ კარგი საკრებულო წევრი იქნება, კარგი პარლამენტის წევრი იქნება, ექნება არამხოლოდ დამსახურება თავის ვიწრო პროფესიულ სფეროში, რომ თქვათ არის კარგი ლიტერატორი, ან კარგი არქეოლოგი, ან კარგი ვარ ვიცი აა სპორტსმენი თუ ხელოვანი, არამედ მას ექნება პოლიტიკოსისთვის საჭირო უნარჩვევები და რა არის აქ საჭირო? საჭიროა კომუნიკაცია, საჭიროა საკუთარი მოსაზრებების მიტანა, საჭიროა მოსმენის კულტურა, საჭიროა კომპრომისების მონახვა, საჭიროა კანონის წაკითხვა და გაგება რა ხდება. ეს ელემენტარული ამბებია. ასე რომ შიდა კონკურენცია თუ იქნება მაღალი, ამით მივიღებთ ჩვენ უკეთეს შედეგებს. მე მგონია რომ ეს ასე იქნება მათ შორის კოალიციაშიც. და მე რეალი წინაკაცი უკანასის ხიდიაო, ხა უცნობ 40 წელი ამდავლობდოთ ერთმანეთს. რაღაცა კითხი კიდე სხვა არის წინ და იგი მაგამ სწავლობთ. ჩვენ მაგალითად პარტიული განვითარების ნაწილში ძალიან მოგვეხმარა ჩვენი კონტაქტები ევროპელ ლიბერალ დემოკრატებთან. ბრიტანეთის ლიბერალ დემოკრატიული პარტიასთან, გერმანიის, ჰოლანდიის, სკანდინავიის ქვეყნების და ძალიან ბევრ ამას მაგამ სწავლობთ. შესაძლებელია რაღაცა.